Salut! Dexter și azi vă voi prezenta uh, programul Mierc. Posibil că ați auzit cu toții de acest program, un program gen chat, prin care puteți vorbi fiecare la, la grămadă, ca și cum s-ar zice, uh, pe un canal, pe un server, pe ce doriți dumneavoastră. Haideți să vă arăt. Deschidem Mierc o să vă arăt la final de unde să îl downloadăm. Dăm la File, dăm la Select Server și aveți aici. În stânga la categorii o să aveți Option. Nu, nu la IRC, nici la Connect, stați puțin. Deci dați la conect aici ca la început, da? Alegeți un server. Uitați, lista este mare. Haideți să intrăm pe Conetic, să zicem, random server. Dăm OK. Acceptăm. Da? acum. Dăm la Connect. File Connect. Testăm ce status, Circo Connect într null. dirc, dirc cu un net, 2 puncte, 7, 7 sunt portul, iar Null. irc.nol, Net. fiind adres. Așa. Așteptăm, din păcate la mine merge puțin cam greu, că sunt pe laptop și este foarte încă încărcat laptopul. Cer scuze. S-a încărcat, uitați, scrie connecting, scrie net. Așteptăm, o să, o să se audă niște sunete ciudate, ca să se mai multe programe odată. Lăsăm. Acum ne apar pe această fereastră. Ne alegem de aici orice canal vrem sau putem să scriem dacă este un canal invizibil sau ceva de genul, să scriem aici sus. Diez nume. Nume însemnând canalul dumneavoastră sau prietenilor. Eu mă voi conecta pe unul de ei, să zicem pe uh, Mirk Kalas, Dau join și mă conectez. Deocamdată sunt doar eu. Am încercat multe servere de Mirk, toate sunt, aproape toate sunt goale, nu prea se mai de Mirk din ziua de azi, dar uh, orice tutorial este binevenit. Dacă vreți, dacă aveți o firmă sau ceva de genul afaceri online și vreți să vorbiți cu toți angajații sau cu tot, toată echipa, puteți folosi cu încredere Miercul, puteți bana utilizator, le puteți da click. Uitați să vă arăt dați ban user, kid user, un ignor, un ignor, change nick. Uh, și acum să vă arăt cum să cum să-l configurați melcul. Cum se configurează singur. Deci, fiți atenți. Stați mai puțin. Deci, dăm la Option file select server listă în categorii connect here sound mouse DCC display and other la primul la connect la server avem server, pe care ne vom conecta dăm click pe option și bifați ce, tot ce este la mine bifat preconnect on, on disconnect show connect on startup move to top on connect, set connection timeout using visible mode. Clarifier la default port puneți 6667. La identity puneți enable default enable ident server. User ID puneți ce ID vreți dumneavoastră, numele dumneavoastră. Sistem lăsați Unix, iar port 113. Iar cele de jos să fie bifate toate la proxy, dacă aveți, dacă folosiți un server proxy, băgați datele aici de la server proxy, iar la local puneți hostname, bifați, la local metod bifați server, iar la hoste, hostname numele dumneavoastră de net o să se pună automat și IP-ul automat. Da. Păi cam asta a fost tot pentru tutorialul acesta. Vă rugăm dați subscribe și like și rămâneți cu noi pentru următoarea tutorial. Vă mulțumim!